Ciao! Allora, oggi parliamo di contorno occhi, quindi dei trattamenti per il contorno occhi e vi parlo di questo, della Delidea. Eh, si chiama contorno occhi borse occhiaie eh, rivitalizzante pelli da giovani a mature con eh, vite e melograno. Sapete che la Delidea non mi ha mai deluso e quindi ho voluto provare anche questo prodotto che avevo trovato in offerta perché costicchia abbastanza allora la quantità è un 10 ml quindi come un contorno occhi classico e ha, ah, eccolo qua, ha l'applicatore quindi va schiacciato ed è, dovrebbe essere un siero che io andrei a applicare mattina e sera ma non mi ero accorta che ha una colorazione in questo caso beige natural ma lo, guardate in negozio e sono tutte beige natural quindi non ci sono altre colorazioni quindi io mi sono trovata ad utilizzare questo prodotto solamente alla mattina perché ha un leggero colore allora cosa dire intanto che il colore è luminoso quindi non mi piace per andare a coprire le occhiaie le borse sì le occhiaie no eh, io ho tutte e due e quindi tende a evidenziare un po le occhiaie con questo colore luminoso quindi lo vado a mettere come base per il correttore e quindi andiamo già a mettere il prodotto sul prodotto poi ehm, a me piacciono i prodotti che metto mattina e sera proprio per il contorno occhi e questi invece usando solo la mattina è vero è durato di più sicuramente però non ho trovato, non ho visto miglioramenti. L'unica cosa, mh, mm, allora, miglioramenti no, non ha fatto assolutamente niente per i contornocchi, lo applicavo soprattutto quando non mettevo il fondotinta perché così avevo già una base per il correttore, un altro po' di correttore leggero ed ero a posto, questo sicuramente è pratico, in un solo gesto vai a mettere un trattamento per il contornocchi e a iniziare a coprire un po' le occhiaie e quindi va bene se dovessi ricomprarlo però non lo ricompro perché a me non piacciono i palotti colorati chi invece tende a truccarsi poco e quindi vuole eh, a fretta la mattina applica un po' di questo che comunque è un trattamento occhi e poi o, ha poche occhiaie quindi già posto così oppure va un attimo a metterci sopra un correttore leggero e quindi potrebbe andare bene per loro sicuramente ha un ottimo inci questa cosa molto importante e quindi io lo consiglio a chi come ho detto tende a truccarsi poco o ha occhiaie poco visibili e niente io questo prodotto è ehm, buono l'inci buono il prodotto ma non è, non è quello che fa per me peccato non è che mi abbia deluso però non è quello che mi aspettavo e niente, fatemi sapere se avete provato, come siete trovate, io spero di essere stato utile come sempre e se ti è piaciuto il video mettimi un like e iscriviti al canale, così non perderai le prossime recensioni beauty e alla prossima, ciao!